この青年は我々心霊調査班のスタッフの一人である彼は半年前にある潜入取材を試みそして数本のビデオテープを残して行方不明となった話の発端は今年の初夏我々心霊調査班のもとに1枚の写真が届いたことから始まる それは燃え盛る豪華に包まれた家屋とそして窓の奥に立つ何かを捉えていた写真の送り主は東京近郊の住宅地に住む A さん彼がこの写真を撮ったのは昨年の冬隣の家が火事になった時だという 引越しの準備をもうされてるんですね。いやじゃあとりあえずあの日の火事はすごかったですね真っ黒い煙がすごい勢いで空に上がってて 屋根が崩れるとそこからまた火柱がゴーッと吹き出すんですよ消防士さんもうかつに近づけない感じででうちもぴったりすぐ隣にあるからおおふくろがパニックになっちゃって大変でしたよもう住んでたのはおじいさんとおばあさんの夫婦だったんですけど2人とも助かりませんでした引っ越してきて3ヶ月ぐらいしか経ってなくて僕も会えば挨拶するぐらいでしたけど亡くなったのは本当にかわいそうだと思いましたね 警察が出火原因を調べたが火元となるものは発見できず結果的に不審火として処理されたその火事になった家実は昔からちょっと悪い噂があったんですよ前の人が出てからご夫婦が入ってくるまで5年ぐらいですかねその間全く借り手がなくてとにかく誰か越してくるたび悪いことが起きてみんなすぐ出てっちゃうんですよ 悪いこととはどういった子供が事故に遭って死んだりとかあとは夫婦が離婚しちゃったり精神的におかしくなったり僕はあまり例とか信じない方でたりとかそういうふうには考えなかったんですけどそれでも昔からあの家はなんとなく気持ち悪かったですね雰囲気が重いっていうか前を通るときは自然と目を背けたりとでまあ あまりに人が入らないんで不動産もお払いとかやってそしたらすぐに例のご夫婦が入ってきたんですでも結局火事ですからねお払い聞かなかったんですかねじゃあ2階の方和室の方問題の火事以来 A さん宅でも 民家に面した和室で何者かの声が聞こえたり人影がさまようなどの怪奇現象が起きるようになったそして A さん自身も幽霊とおぼしきものを目撃してしまう 会見とかしたこともなかったし今こうやってこの部屋で話してますけど一人だったら昼間でも入んないんですよさんは事情を神社に説明してお札をもらい自ら押し入れを封印した A さんはついに長年住み慣れた家を引き払うことを決意彼をそこまで悩ませる怪奇現象について我々心霊調査班はスタッフを派遣し怨霊が現れるという彼の家に潜入取材を決行したのだ